بكم معنا اجيو نكتشفوا اليوم دين جديده جديده او مازاغون كيف كانت كتسمى سابقا كانت عباره عن قصبه برتغاليه صغيره من بعد تم توسيعها وعرفات نمو حضاري كبير فالبرتغاليين بقاو مستعمرينها لازيد من 200 سنه احتاج السلطان سيدي محمد بن عبد الله حصرها لمده شهرين فاضطروا البرتغاليين انهم ينسحبوا منها مازاغون القديمة تسمات الجديدة سنة 1822 السلطان مولاي عبد الرحمن هو اللي قرر تغيير اسمها في 30 يونيو 2004 دخلت مدينة الجديدة لائحة le patrimoine mondial de l'UNESCO الفضل كيرجع بدون شكل الحالة الجيدة ديال الأسوار الأبراج والمباني اللي فيها المدينه حافظت على اثار كثيره كترجع لهذا العهد بحال la cité portugaise اللي كتضم la citerne portugaise اللي تبنات بطريقه هندسيه جميله القيمة التاريخية والثقافية ديال la cité portugaise وبالتحديد la citerne portugaise تعدات حدود المغرب سنة 1952 المخرج العالمي أورسون ويلز صور بعض مشاهد فيلم أوتيلو فيها السياح وعشاق السينما والتاريخ كيترددوا عليها طوال السنة في نفس الوقت زوار عاصمة دكالة ما كيفوتوش الفرصة باش يتعرفوا على الصناعة التقليدية ديال المنطقة وأحيانا كيتساراو في المرسى جديدة معروفة بشواطئها الخلابة اللي خلاتها تولي واحد من أهم مراكز الاصطياف بحال سيدي بوزيد مثلا اللي كيتوافدوا عليه السياح من داخل وخارج أرض المغرب جديدة ولات مدينة 100% عصرية تغيرات إجمالا لكن حافظات على موروثها الثقافي وصبحات وجهة سياحية فضل شواطئها وفنادقها رحلتنا في مدينه جديده سالات الا بغيتو تزوروها ما عليكم الا تمشيو على موقعنا على الانترنت www.lemarocogem.com فين غادي تلقاو كل المعلومات اللي تقدروا تحتاجوا وحنا غادي نتلاقاو قريب باش نكتشفوا منطقه اخرى في المغرب اللي كنبغي